অসত্য প্রতারণা ও মিথ্যার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী চ্যানেল মৎস্য অবতার मेरा नाम जो पहले का है वो जाविर है अब जो नाम है मेरा वो है शिबू कृष्ण दासी है हिंदू बनने की जरूरत नहीं होती हम्म। हिंदू पैदा ही होता है मैं वहाँ पे इतना कष्ट नहीं काटता लोग भैंसा बना बना के मुझे दुखी कर रहे हैं कोई मेरी गैलरी में हड्डियाँ फेंक रहा है हम्म, बुझ के ये मत कर वो मत कर तुझे दोजक मिलेगा तुझे जलाया जाएगा तुझे ये करा जाएगा तुझे वो करा जाएगा मेरा नाम जो पहले का है वो जावेद है और मेरी जो मदर का नाम है वो अनिश फातमा है अब जो नाम है मेरा वो है शिबू कृष्ण दासी है अभी क्या खुद को क्या मानते हैं हिंदू मानते हैं सनातन धर्मी मैं अपने आपको सनातन ही मानता हूँ मुझे ऐसा लगता है की हिंदू बनने की जरूरत नहीं होती हम्म। हिंदू पैदा ही होता है मोहम्मद जावेद के जो पिता हैं मोहम्मद शाहजाद और अनीस फातिमा उन्होंने कभी विरोध नहीं किया कि तू ये क्या कर रहा है नमाज पढ़नी है जा कर के पाँच समय की अल्लाह ताला से डरना है मोहम्मद शाह पर पैगाम लाना है कुरान तुम्हारी आसमानी किताब है तुम ये क्या कर रहे हो ये धोती पहन ली कुर्ता पहन लिया राधे वाला पटका पहन लिया तिलक लगा लिया ये क्या ड्रामा कर रहे हो कोई भी हो मैं हूँ चाहे कोई भी माता पिता हो हाँ। अगर अपने आइडेंटिटी को कोई जैसे हाँ। बिछड़ता है तो सबको बुरा लगता है तो हाँ। उनको भी लगा तो मेरे घर परिवार से कोई रिश्ता नहीं अच्छा लोगों ने उनकी इतनी बदनामी कर दी कि योगी जी ने सात लाख रुपए दिया तो तुम उस पे आए तो दिए योगी जी ने सात लाख रुपए मुझे भैया दे देते ना तो मैं वहाँ पे इतना कष्ट नहीं काटता लोग भैंसा बना बना के मुझे दुखी कर रहे हैं कोई मेरी गैलरी में हड्डियाँ फेंक रहा है हम्म, के शुरुआती की बात बताऊं तो मुझे हाथ पकड़ के छत के ऊपर ले जाया जाता था कोई भी आता मुझे पकड़ के कोई छत पे ले जाता कोई मुझे डराता कोई मुझे ये करता मेरी ऐसी दशा हो जाती थी ना कि जैसे मैं क्या बताऊँ एक चूहे जैसी हालत हो गई थी मेरी अच्छा जो पिजड़े में फंस जाता है ना उसको कभी कोई बच्चा हिलाता है कभी कोई उसको वो करता है तो उस जैसी हालत हो गई थी ये मत कर वो मत कर तुझे दो जक मिलेगा तुझे जलाया जाएगा तुझे ये करा जाएगा तुझे वो करा जाएगा ओम शिवाय अब आप देखिए आज हम आपको पताल के विशेष दृश्य को दिखाएंगे क्योंकि श्रावण मास में भगवान इस रूप में रहते हैं इस पताल के अंदर अब आप देखिए हम लोग ये देखो पाताल के अंदर के चले गए ये हम जा रहे हैं नम शिवाय नम शिवाय अब आप देखिए क्या दृश्य अंदर का क्या नजारा नजर आ रहा है ये आप देखिए ये है पाताल का अद्भुत नजारा देखिए पानी ही पानी का नजर आ रहा है ये जो आप देख रहे हैं अब यहाँ से आप देखिए एक तरफ से अंदरूनी दृश्य दूसरी तरफ से ये आप देखिए आपको हम सीधे लिए चलेंगे पाताल के अंतिम छोर तक आप देखते जाइए हमारे साथ देखते जाइए ओम नमः ओम नमः महादेव महादेव महादेव भले ही बाबा ये आप देखिए कितना अद्भुत नज़ारा बताओ का नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ये आप देखिए ये आप देखिए कितना अद्भुत नज़ारा पता है आपका नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ये आप देखिए ये सहिष्णाथ जी का फल है इसमें जल आप देखिए ये पूरे पाताल में ये आप देखिए श्रावण मास में भगवान इस तरह स्नान करते हैं पाताल में ये आप देखिए ये हम देखते जा रहे हैं ये देखिए ओम नमः शिवाय हर हर महावीर एक गणेश जी हैं श्री गणेश है ऊपर से सहस्त्र कमल का फूल है बगल में केदार बद्री और अमरनाथ जी के शिवलिंग है ये आप देखिए काल भैरव की जीवा है उसमें जल चमक रहा है ये आप देखिए इतना अद्भुत दृश्य बता लोग का आज पहली बार हर मास में पाताल के अलग अलग दृश्य नजर आते हैं ये आप देखिए ये कदलीवन की गुफा है और यहाँ आप देखिए ये पानी का अद्भुत नज़ारा ब्रह्म कपाल है ये आप देखें एक तरफ से बाहर के दृश्य का आनंद एक तरफ से अंदर के दृश्य का आनंद देखिए कितना अद्भुत नज़ारा पताल का आज नज़र आ रहा है ये जो आप देखें ये आप देखिए पूरा पानी पाताल लोक में ये शंकर जी की जटाएं अविरल धारा इसमें बह रही है ताकि इस कोटि प्रकार के देवी देवता नीचे स्नान कर रहे हैं आज हम आपको ले चलेंगे पाताल के कुछ अंतिम छोर तक याद रखिए कैसे पानी का नजारा है नजर आ रहा है शिवाय अब आप देखिए ये है मैं भुवनेश्वर महादेव की शक्तिपीठ इन्हीं के नाम से ये गुफा जानी जाती है इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश है ओम नमः शिवाय अब हम यहाँ पर पूजन करेंगे